フフフ。 Herkese selamlar dostlarım. Ben İmircan. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Match sezon 6 para ve level iyilesini göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada yanımda e, Astral'dan olan bazı arkadaşlar var. Hoş geldiniz hepiniz. E, Yusuf var, Burak var, Alper falan var. Alper yine videoyu trollerse bu arada arkadaşlar ona video saldırısı atacağız. E, şöyle Alper'e de çakıyoruz. Gençler bugünkü hilemiz Metz'ti sezon 6 para ve level hilesi. Ee, ben hile videolarıma birazcık daha önem vermeye başlayacağım. Rogol ve hile videolarına biraz daha önem vereceğim. Umarım videoları beğenirsiniz dostlarım. Şimdi başlayalım. İlk önce bir hilemizi açalım. Ee, hilemize şuradan Sirhurt'u açıyoruz. Bu arada Sirhurt'u da almak isteyen arkadaşlar varsa aşağıya bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Yusuf bu arada yeni gelenleri kanka sustursana. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan da <clears throat> Şöyle şunu kopyalayıp buraya yapıştırıp run script diyorum. Şöyle yapalım. Evet MATLABS AR diye bir şey geliyor. Buradan şu an loading'de ben toggle'a basıyorum. Şu an bekliyor. <clears throat> Birazdan hileyi başlatacak. Evet şu an başlattı. Karakterimiz böyle oluyor. <laughs> Sonra kendisi ışınlanmaya başlıyor ve para kasıyor. Şöyle ben hileyi size göstereceğim. Nasılsınız? Bakın karakterim nasıl? Çıplak. O gençler Yusuf bize küfür ediyor ya. Yusuf'u dövün. Yusuf'u dövün ya. <laughs> Dayak manyağı yapın Yusuf'u. Çat çat çat. Şimdi. Ee, waiting diyor. Neyi bekliyor ben de bilmiyorum ama işte waiting de duruyor. Bekleyelim. Bakalım. <clears throat> Şuna toggle'ı bir iki kere basmam. Ha tamam aynen başladı. Şimdi iyi izleyin abi bakın ne yapıyor. Buraları böyle hackliyor. Kendisi yapıyor bu arada. Sizin sadece yapmanız gereken böyle 18 e, dakikada bir böyle bir ekranı falan oynatmanız. Öyle yaparsınız. Daha iyi olur. Yani yapmazsanız 20 <clears throat> dakikalık uyarı veriyor ve sizi oyundan atıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, gösterelim hileyi. Bu arada chat'i kapatıyorum ya. <laughs> Anca hile Şimdi ee, Jevelvery'i soyuyor. Hop 30 tane diamond aldı ve çıktı hemen. Bayağı OP bir şey. Gördüğünüz gibi bununla hem level de kısabilirsiniz ama gençler bu hileyi size VIP'te yapmanızı öneririm. Çünkü VIP'te yapmazsanız belki ban yeme olasılığınız var. O yüzden VIP'te yapın abi. Şöyle etrafı göstereyim. Bakın daha burası patlamadı ve ben girdim hemen soyuyorum. Çok OP bir şey ya cidden OP bir şey. Şöyle soysun. Soy aga soy soy soy soy soy. Yani daha hile açılı 5-10 <laughs> dakika bile olmadan hemen e, 43k para yaptık. Şu an gold topluyor. Aga hiç bilmiyorum nereleri soyuyor, nereleri hallediyor hiçbir fikrim yok. Açıyorsunuz abi bu hileyi. Soyuyorsunuz. Skripti de aşağıya vereceğim bu arada yani skripti de bulmak isteyenler. Eee aşağıda vereceğim. Bir kod halinde yazacağım. Bu arada arkadaşlar bu hile çalışmazsa yani level 7 midir nedir bilmiyorum. Çalışmayabilir. Ee, o yüzden Sirhurt'a ihtiyaç da olabilir dostlarım. Sirhurt'u da almak isterseniz aşağıda Sirhurt'un sitesinin linkini vereceğim. Oradan Sirhurt'a ulaşabilirsiniz. Ee, sınırsız galiba 3500 Robux'tu çünkü ben 3500'ü aldım. Sınırsızını. Aga var ya çok efsane bir şey ya bakar mısınız abi? Böyle topluyor. Buralardan da topluyor işte. Şu an şeyi soyuyorum lan e, bilgisayarcıyı. Bilgisayarcı değil aslında burası. Ayapon'un dükkanı gibi bir şey. ATM'leri de soyuyor görüyorsunuz. Hilenin linki aşağıda dostlarım. Atsa aslında sabitlenen yorumlarda. Sabitlenen yorumlara koyacağım. Çünkü açıklamaya koyunca biraz sorun oluyor. Açıklay açıklamaya koymayacağım o yüzden. Yorumlara sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Script'in de exploit'in de linkini oraya koyacağım. Ben çok konuşamıyorum ya. Neden böyle? Baba. O adam vallahi adam. Çete şey atıyorlar. Ee, like için yazı yazıyorlar. Yusuf bu hilenin videosunu sen de mi çekeceksin? ben de çıkacağım. Sen çekme. Abi bakar mısınız ya şu an 81k e, para oldu 82k. Yani böyle her yeri soyuyor. Her yeri giriyor. Abi bunun sayesinde yani bir saat AFK bıraksanız kral bir para kasımı yaparsınız. Bakın abi kırıyor hemen tak tak tak tak kırıyor. Şu an tüm şeyleri kırıyor alıyor. Efsane bir hile. Bakın 95k oldu. Sonra 96k. 97k. 99k 100k <laughs> para oldu da oyuna gireli yeni oldu ve hemen 100k para kastık ya abi efsane şimdi bakın biraz bekliyor çünkü e, soyulacak yer kalmadı soyulacak yerler gördükten sonra kendisine ışınlanacak bakın piramit açıldı hemen piramite gitti piramiti soyacak şimdi piramiti de nasıl soyuyor bakalım e, Eyle bir şey attı lan Aga küfürleşmeyin lan chatte. Şimdi bundan 15 tane toplayacak. Oo. Bak abi 15 tane topluyor. Hepsini soyuyor böyle. Yani hepsini alıyor. Ondan sonra ışınlanıyor ve gidiyor. Abi efsane bir hile ya cidden efsane. Bunları da topluyor, satıyor ve 12 level olduk. Ve 111k paramız var. Ben bu hileyi böyle açık bırakacağım yani bir saat falan böyle açık bırakacağım ve cidden ne kadar kastığını merak ediyorum. Yani acaba bir saatte falan ne kadar kasıyordur diye çok merak ediyorum dostlarım. Ee, sizler de deneyebilirsiniz. Bu arada öldürdü. Neden öldürdü? Hiçbir fikrim yok. Neden öldürdü acaba? O yine devam ediyor. Kanka ne haber? Botu. <laughs> Şöyle Devam edelim. Ee, 25 dakika. Adam. Bakalım. Abi. Disabling MATLABS diyor. Bir daha toggle diyelim. Şu an bekliyor. Neyi bekliyor bilmiyorum. Hadi gidelim. Ama arabayı süremiyorum. ha. Kanka gel. Oha. Yusuflar falan hep burada. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? <laughs> Pusmuşsunuz. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ee, bakalım. Waiting diyor şu anda. Bekliyoruz. Ee, acaba açılacak mı? Çünkü her yeri soydu şu an. <laughs> Yani boş bir yer kalmadı. Tayfa müp ya baksana. Bizim tayfa gelsin böyle bir toplayalım. Dur dur bizim tayfayı toplayalım. Yusuf'u falan alalım. Yusuf. <clears throat> Yusuf gel Yusuf. Neredesin? Kanka buradayız. Gelin gelin gelin. Oo Bapoy falan da var. Ama ayrı arabaları binin. Ayrı ara arabalara binin. A konuşamadım. <clears throat> ayrı arabalar. Arabalara gitse bineceğiz. Hadi hadi gelin gelin gelin. Bin kanka ona da. Beni bir konvoy yapalım ya. Hadi. Adamdaki arabaya bak ya. Aa kasino. Kasinoyu soyacak. Bir dakika. Kasinoyu soyuyor şu an. Gördüğünüz gibi oto kendisi yapıyor. Açıyor. Sonra giriyor soyuyor. Şu an buradan ne kadar toplayacak acaba? Ama bir dakika parayı toplamıyor şu an. Neden toplamıyor? Neden toplamıyor lan parayı? Bozuldu. <laughs> Düzeliyor arada sırada da. Şöyle bir bir daha bekleyelim. Kasino açıldı. Kasinoyu soymadı lan. Aga ne yapıyorsun aga? Bakalım başka neresi açıldığında soyacak. Açılırsa inşallah bugün bir yer. Göstereceğim yine. Ama açılmıyor. Alperen dur. Alperen dur ben de bineceğim sana. Ben de bineceğim. <laughs> Yusuf gelmesin. Yusuf dışarıda kalsın. Bak kasino. Kasino şu an açık gösteriyor. Yusuf. Aa Sensei Punky de hile açmış. Good. Aga herkes hile açıyor ya. Bu ne ya? Herkes hileci oldu arkadaşlar ya. Aha. Şu an ee, bakın yine otomatik ışınlandı ve tablet telefonları soyuyor. Bakalım bundan sonra nereye soyacak? Çok merak ediyorum. Ee, şu an havalimanına falan ışınlandı ve havalimanını soyuyor. Aga efsane bir hile ya. Bak bak bak bak. Adam yargı dağıtıyor. Şu an e, bayağı bir paramız oldu. Kaç oldu? durum? Şunların hepsini bir toplasın ona göre söyleyeceğim. 130k paramız oldu lan. Yani aynen 130k paramız oldu gençler. Ve daha her yeri soyuyor. Neresi varsa soyuyor Allah. Allah ne verdiyse hepsini soyuyor. Neyse gençler bu videonun da burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz çok teşekkürler. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada kardeş kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Ve Astral'e de gelmeyi unutmayın gençler. Discord'lu ikimiz aşağıda. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk with the block, gonna fuck her up. Fuck boy, I with his every bitch talking.